კიდევ ერთი თემა მაქვს თქვენთვის, რომელსაც ტრადიციულად ჩვენს პარტნიორებთან ერთად წარმოგვიდგენთ, რომელთანაც ერთადაც სხვადასხვა ბიზნესებს ვიკვლევთ. ჰეშტეგი მხოლოდ ქართული. ეს არის ბიზნესები, რომელიც საქართველოში დაფუძნდა და საქართველოში ოპერირებს, ანუ ქართული ფესვები აქვს და სულ ახლახანს ბაზარზე არც მეტი დანაკლები ტაქსის გამოძახების პირველი ქართული სერვისი გენიო გამოჩნდა, რომელმაც მინდა გითხრათ საკმაოდ მცირე დროში პარტნიორი მსგავლების და მომხმარებლების დაინტერესება მოახერხა. კომპანია ყოველდღიურად ვითარდება და მის ფუნქციონირებაში ჯერ საკმაოდ მცირე გუნდია ჩართული, მაგრამ გეგმები საკმაოდ ამბიციური აქვს და აი ამ გეგმებს დიდი მონდომებით ახორციელებენ. როგორ ახერხებს კომპანია კონკურენტუნარიან გარემოში თავის დამკვიდრებას და რა სერვისებს თავაზობს ის თავის მოხმარებლებს. მე მინდა თინათინ ნატველაძის სიუჟეტი ვნახოთ ამ თემაზე და კომპანია ვენიოზე. მხოლოდ ქართულის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ტაქსის გამოძახება ყოველდღიურად საკმაოდ ბევრ სირთულესთანაა დაკავშირებული. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოში მხოლოდ უცხოური კომპანიები ოპერირებენ, იძულებული ვართ მათი სერვისი გამოვიყენოთ და შემდეგ ჩვენი გადახდილი თანხის გარკვეული ნაწილი გადაირიცხოს სხვა ქვეყნის ბიუჯეტში. სწორედ ამ გამოწვევების მოსაგვარებლად საქართველოში დაახლოებით ერთი თვის წინ გამოჩნდა პირველი ქართული ტაქსის გამოძახების კომპანია ვენიო და მოდი ჩვენ ახლა ერთად გამოვიდეთ ვენიო, ვნახოთ დაახლოებით რამდენ ხანში მოვა ტაქსი და რა იქნება საფასო საფასური ახლა ვიმყოფებით ჰუალინგის ტერიტორიაზე და რა იქნება საფასური თავისუფლების მოედნამდე რაც 2 წუთია ველოდებით და ჩვენი გამოძახებული ტაქსი უკვე გამოჩნდა. ახლა ნახოთ უკვე როგორი სერვისით შევძლებთ სარგებლობას პირველი ქართული ტაქსის კომპანიაში. ამბობს, რომ ბაზარზე ქართული სერვისი საჭიროება დაინახეს. მოთხოვნას მიყვნენ, გამოიკვლიეს, მონდომებაც არ დაიშურეს და შექმნეს ვენიო. მე ვარ დავით ჯაფარიძე, კომპანია ვენიოს დაფუძნებელი და დირექტორი. ჯერ მცირე გუნდი ხავთ, თუმცა ჩვენ თავად ვნახეთ, რომ სამუშაო პროცესში ყველა ერთნაირი შემართებითაა ჩართული. კომპანიაში ახლა ამ ეტაპისთვის დასახმებული არის გვა ადამიანი. ეს გახლავთ ჩვენი ხარდაჭერის გუნდი. აა მთლიანად მთელი კომპანიის ბიუჯეტი მთლიანად გას პირად სახსრებზე. თან გამოდიოდა ჩვენ ვართ პროგრამისტების გუნდი, ჩვენ თვითონ დავწერეთ მთლიანად თავიდან ბოლომდე მთელი აპლიკაციები, რაც კი საჭირო იყო ამ ყოლაფრისთვის და შესაბამისად, როგორც იტყვიან, სული თხორცამდე ქართულია, თავიდან ბოლომდე ჩვენი შექმნილი არის. ალიო კომპანია Venio Gisment. თავის დამკვიდრება საკმაოდ მაღალი კონკურენციის პირობებში უწევთ. თუმცა ზუსტად იციან, რა უნდა შესთავაზონ პარტნიორ მძღოლებს იმისთვის, რომ ვენიოში დასაქმება კომფორტული და სასურველი გახდეს. ქვეყნება რომ ამჟამად თითოეულ მგზავრობაზე კომპანია პროცენტის სახით 50 თეთრს იტოვებს, თუმცა ეკონომიკის სულაზე ფეხის აწყობა უწევთ. რის გამოც ეს რეალობა მალე შეიცვლება. თუმცა კვლავ ისეთ ხერხს მიმართავენ, რომელიც მათ მძღოლებს არ დააზარალებს. სწორი მიგნებების შედეგს ნამდვილად იღებს და აქ მომუშავე მძღოლების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. ექსოსზე მეტი 700-მდე დაახლოებით ძღოლი დარეგისტრებული ჩვენსგანსთა ბაზაში. გეგმავთ რომ გადავიდეთ ისეთ საპროცესო განაკვეთზე, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება მისაღები, როგორც ძღოლების ასე რა თქმა უნდა არ გაუძვირებს ტარიფს ეს კლიენტებსაც და ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ჩავატარეთ გამოკითხვა ჩვენ ძღოლებთან და აბსოლუტურად 99% მომხრე არის რომ ნაცვლად 50 თეთრისა მათ ასე ვთქვით, ისარგებლონ ჩვენი სერვისი 10%-ის დაახლოებით 10%-ის პარგლებში. ცხადია არავიწყებათ მომხმარებლის კომფორტზე ზრუნვაც. იციან რომ წარმატება მათ კმაყოფილებაზე პირდაპირ მიბმულია. ამიტომ ისეთ სერვისებს და გარემოს თავაზობენ, რომელიც გადააწყვეტინებთ, რომ ბაზარზე არსებულ მრავალ კომპანიას შორის სწორედ ვენიო აირჩიო. დავით ჯაფარიძე ამბობს, რომ თავიანთ მომხმარებლებს სტაბილურ ტარიფს, გამოძახების ლოდინის მცირე დროს და უსაფრთხო პირობებს თავაზობენ, რაც ეტაპობრივად მათი რაოდენობის ზრდაზეც აისახება. დღიდან დღემდე ყოველდღიურად პრაქტიკულად ასეულობით კლიენტი რეგისტრირდება და ჩამოტვირთების რაოდენობაზეც მიუთითებს უკვე პრაქტიკულად დაახლოებით 1000-ზე მეტი, ნუ ეს რეალურად რაც Google-ის სერვისში რაც წერია, თუმცა რეალურად ჩვენ ყავს დაახლოებით 4000-მდე უკვე მოხმარებელი, რომელიც მოიხმარ ჩვენ სერვისს. ამჟამად პატარა სტარტაპს წინ დიდი გეგმები აქვს. განვითარებას არ წყვეტენ, წინ მიიწევენ. ბაზრის მოთხოვნებს მუდმივად მიყვებიან და იმედი აქვს, რომ ერთობლივი მუშაობით, პარტნიორ მძღოლებთან და მომხმარებლებთან მუდმივი კომუნიკაციით დიდი შედეგის დადებასაც მოახერხებენ. ვფიქრობთ, რომ პირველი შე რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ჩვენი ქვეყანა ავითვისოთ ეს სერვისი გავაძლიეროთ ჩვენ ქვეყანაში, ხოლო შემდგომ თუ მოგწევს ამის საშუალებას, რა თქმა უნდა გავიტანოთ უკვე ჩვენი სერვისი, ქართული სერვისი გავიტანოთ საზღვარგარეთაც რატომაც არა ამიერ თავალ უპირატესობად მაინც იმას თვლიან რომ სრულიად ქართულები არიან და მათ კომპანიაში გადახდილი ჩითოეული თეთრი ისევ და ისევ ჩვენს ქვეყანაში რჩება და გეგმავენ რომ ეს უპირატესობა სწორად გამოიყენონ არ შეუგზას მიყვნენ გაიზარდნენ და საბოლოოდ ბაზარზე არსებული უცხოური კომპანიებიც ეტაპობრივად ჩაანაცვლონ ამისთვის წინ დიდი გზა რომელსაც ვენიოს გუნდი დინჯად თუმცა დიდი ამბიციებით მიყვება მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.